Salut al ciu, jen vi, dio, kai hodi om nocte mi vols presenti al vi la lastan el donon de la organo de la Esperanto Asocio citie en Australio. Gi nomijas Esperanto, sub la sud cruzo, kai mi facte volas respondi al io kion um, unu el miei spectantui diris al mi, li diris, kial vi ciam rapide parolas, kai mi devas honeste diri che mi parolas rapide pro tio che mi ciam electas filmi, iom pos in post au eble antau la nocto meso, cer mi simple lantis la tutan tagon, cae ciam venis la tempo por en litigi, mi dis, no, fec, mi devus filmi, oh, ah, cion mi filmu, ah, ah, mi prenos tion, cae tion, cae tion, cae nun mi ne havas tion multe da tempo, do mi devas paroli rapide. Do, yes, mi volus presenti al vi du articoloin al citiu um, gazeto, mi supposas, sed estas alia interesa articolo, kiun eldonis uh, el popola chinio kai put it to you in the name of the speech to simple es granda interreta gazetto um, por esperanto en chinio fakte versione la play granda an um, kai gq articolo comprenable captis mi an attenton am um, kai g fakte diras el popolo chinio serchas fremde esperantistan redaktoron kai kiam mi vidis tion mi dis yes Yes, mi volas tiun postenon. Donu gin al mi. Yes, mi havas la eblecon por labori plen tempe kiel esperantisto. Kaj tiam mi memoris ke fakte mi havas edzinon kaj domon ĉi tie kaj katon. Kaj mi ne povas fari tion, ĉar vi devus moviĝi al Ĉinio. Am kaj mi komencis plori iomete. Kelkaj larmoj fakte iris tiel. Kai mi edzino di dis kio kazis ke mi dis es pro provi a sed ne mi volas prezenti gen al vi char fakte se vi volas esti li profesia plen esperantisto mi alter recomendas ke vi almenau kandidatiju por ti tu posteno ne signifas ke vi a kompreneble venkos kaj gajnos ĝin ĉu ne sed almenaŭ kandidatiĝu do nun mi volas prezenti al vi la du artikolojn el ĉi tiu gazeto do la unua la, la play grava. Estas articolo, cae gi temas pri mi! Ivo dia, respondas! Tio shainas ege oficiala, ciu ne? Ivo dia, respondas al cioi demandoi! Mi stias che vi havas multain demandoin, simple attendu, attendu! Yes, unu pos la Bon volu, bon volu! Ne, um, mi ne legos la articolon, char gi simple enduigos vin, sed estas alia articolo, cion mi ja volos presenti al vi. Am kai g nomi jas. Esperantai postmarkoi. Kai al mi gi tre interesa. Um chat a edge temas pri la historio de Esperanto chiti en Australio sed precipe en Tasmanio ĉu vi memoras tiun belan landon mi estis tie antaŭ semajno um kaj nun mi simple volas legi la nun paraton de la artikolo al vi kaj poste mi simple resumos la enhavon ĉar ĝi tro longas por unu filmeto do ĝi diras jen belaj fotoj ĝi diras Miai prage avoi, Kenneth kai Sophia Simmons, estis esperantistoi en Tasmanio. Inter 1907 kai 1932 ili ricevis proximume 720 postkartoin. Um, postkartoin. Mi devas esti iom zorgeme pri mia pronons maniero. Um, inclusive de 650 en Esperanto el quadec var landoi. Bedaurinde, kiam mia patrino estis grabino, si volis havi postmarcoin, um kai for perennis la posto maracoin el caratoi pli poste si provis ripari ilin tia nun multa el posto maracoi ne accordas kun la giusta caratoi se poste li fac uh, li la articolo facte parolas pri unu aparta esperantisto kai li estas russo um kai li estis pastoro poste li fakte um forlasis la postenon de pastro kai farigis a uh, laula articolo evangelisto por esperanto char poste li decidis ke li volas disvastigi esperanton circa la tutan mondon um kai li simple voyages de rusio al um, japanio ec dum la milita iaroi cae tiam al Coreio, al Cineo. Uno el du, sed li idis al amba lando, in sed mines cies cien li nue idis. Sed estes interese, char en tute um, li sendis multege da postcartoi. Um, kai li fakte faris tion por instrui Esperanton. Do la la articolo, li sendis proximume dek unu mil tricent postcartoin. Kio la fec? Dec unu mil tricent postcartoin en tute? Mi facte ne tio mute uzis Twitteron. Eh, facte, mi nun vols controlli. Kiom mute mi elsendis per Twittero? Do en tute mi elsendis tricent ses pepajoin. En En tute. Doi magul tion, chara eh, kiam kompa neble vi sendas post carton, vi devas attendi monato in anto ol vi povas legi la respondon, kai kutume la respondoi ne esas tion longai, fakte mi volas legi unu um, karton ki li sendis. Li didis en tute, jen lo tuta carto, Mi esas russo, greco ortodoxa, russa ortodoxa, pastro, progresse mulo dudec och iaraja dum dec iaroi et sen infana ne fumanto es sub est t ke chi tu russo qui logas ali flanke del mondo ne fumas uh, mi, mi joyas che li ne faris tion es sub bona por lia sano. sed imagu tion ke vi devas sendi post kai attendu monaton, du monatoin, kai tiam eble ili respondos. Imagu tion se vi, se vi estus unu el tivi aculoi, exemple mi, um, kiu ricevus post karaton, kai uh, legus gin, kai dis, oh, bone, kai simple forigetus gin, <laughs> kai ne respondus, kai tiu homo ali flanke del mondo situesides tie, kai dis, mm, kia li ne volus respondi al mi, eble mi devas attendi monaton pli. Mm. Sed, yes, estes uh, iom amuse al mi. Sed, facte, a uh, minestias chumi iam diri sed uh, ah, yes li, li voyages circa la tutta mondon poste um, li idis al chinio li idis al japanio kai koreio um, yes pensas ke yes li, li simple voyages circa um, azion kai li faris tion for the disvastigi espranton kai estas interesse cer mi leges multe da um libro e per la historia de Esperanto kai dum tiwi um nur yado la nur e poco de Esperanto do e un pos la um, mil nau um yado mi supposas um multe da homoi fakte vlia dis cerca la mondo por dis Esperanton de Esperanto kai homoi vere ne plu faras tion a uh, vere pro tio ke tiwi havas la interneton chunesed tiu tempe homoi Voyages kai disvastigis Esperanton quas al gias religio esas interesse al mi um kai nun mi vos monteri bildo in der kelkai li ai um do yen ili de to estas unu kai yen la esperanta skrib maniero kai tio estas de mi ne povas vidi gen de kie mi nun sidas ah, tio kompreneble estas de Japanio um, kai estas tio tio. Fek, imagu se vi havus citiun tiun collecton da historio. Estus, por mi, estus milinde se Esperanto estus en mia familio tiom longe che mi havus postcartoin, tiom malnovain. Do, jen du aliai, kai tiu lasta fakte um tiu bildo gi diras Siberia nomado. Li voyages al play sen homai locoi en la mondo por disvastigi Esperanton. Um, ca estes, um, mi anca legis che li nun famigias in la Esperanto comunumo pro tio cion li faris in la unuei iaroi, sed ancrao estes mirinde al mi. Do, jen cio, Ah, mi pensas che mi jam tro mute parole sto se vi shatis ci tu un filmetton shatu gin disconigo gino bono mi anche non se vi anche non ne bonis che mi filo sin chuen la pronta filmo ca se vi ne sto stie mi trofas vin mi moritigos vin ca mi sendo sal via panio post carton. Kiu en havas bildon de via cadavro. <laughs>